Mm-hmm. Mm-hmm. percepcions són el camí de la vida. Les percepcions ens, ens permeten veure, sentir, olorar, eh, aprofitar tot aquell que tenim per poder arribar a les coses i la raó, després, ens permet discernir. Per tant, la biologia ens ensenya que per sobreviure cal cooperar. I això aplica no només a la cèl·lula, aplica a les empreses, a la societat, a qualsevol associació humana. La teva profunda fe en, en, en, la, en la vida humana quan, i en la capacitat creativa i constructiva dels humans, quan moltes vegades això està molt i molt amagat. Bueno, molt bé, cedem on sigui, però com a persona, bé, com a grup i com a sistema, què hi fem? A què contribuïm? què portem. Aquesta és una manera també d'expressar que des d'Hèlix eh, volem seguir creant aquests ecosistemes que permetin a les persones, als territoris, a les organitzacions, d'alguna manera a transformar-se a partir, a partir d'aquests patrons. És a dir, que estem disposats a evolucionar aquestes maneres de pensar eh, d'alguna manera perquè creem aquestes oportunitats per tothom. Només persistiran, és una hipòtesi, els treballs que siguin manuals o que siguin cognitius, creatius. Per tant, eh, una mica de l'experiència d'avui també ens porta a activar-nos en el procés creatiu.